Viramanıloce Burudarışanıtay Dilakare Çatıkıkiniyay Vikana utara Şantana aga Bindarışanı sandı Diyare Ciyanı Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, който се нарича многопластово изчистване и ще чистим в дълбочина. Този ритуал е подходящ за тези хора, които имат страшно много негатив и а, имат магични атаки, както и тези, които имат много силни странични ефекти от чистките. Този ритуал ще ги изгребва. И защо се нарича многопластова чистка? Тъй като човека е създаден на принципа на планетата. В смисъл, че когато тръгнат едни археолози да търсят полезни изкопаеми, те какво установяват, че различните епохи в различното време, където са раз, живели различните хора и цивилизации, са в различни пластове в земната, а, в земната кора, т.е. в почвата и съответно негатива е по същия начин. Т.е. когато ние направим един негатив, той почиства един пласт от нас. И затова трябва да правим много ритуали, за да чистим различните пластове, които имаме. Негатив, за да получим положителен резултат. А този ритуал ще бъде такъв, като все едно пускаме картач, бор машина, който разбива, разбива, разбива и чисти максимално, както и много бързо облегчава и стабилизира аурата, чакрите и човека от страничните ефекти, когато има негатив. Той си смуква ги по най-бързия начин негативните структури и на човек му леква и започва да се чувства доста по-добре. Ритуалът е доста силен и тук естествено ще използваме малко повече сили от преди. Сега ще работим с а, инквизицията и с Висшия съд. А преди работихме само с Висшия съд и затова това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 всички ложни контракти с дявол Сатана и Нишия астрал и се затварят всички негативни портали. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК и, ви, и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица – и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Примахва се структурата зелен зме, която отговаря за вредни навици, примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, печат триъгълник, метка на ангела на смъртта, печат купника, печат казана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковух, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, вдовишки покров, мъртвешки саван и се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода, Створеца с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира за землението и слива на всички негатив земята. Сброс на всички негатив земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа и се изцелява целия род на всички нива, във всички колина, във всички жития, бития, бремена и измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за, за бедност и нищета, проклятия за самота, и всевъзможни други проклятия и си примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, дмасло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни порчи проклятия, сглаз, глас, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отворих пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив земята, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Възстановяваме връзката с Твореца, примахваме блокировки за морозки на чистките, печати на блокировки за морозки, непрогляд, зеркален непрогляд, отворот от целителя, откат целителя, активираме помощ на целителя, магически войни, закриваме, примахваме всички атаки. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействието на магия и кълдасво примахваме, примахваме пробой в енергоструктурата, сваляне защити, взлом на защити, примахваме карма с черни магове и колдуни, чрез причетение и примахваме порч чрез християнския Григор. Карма на здравето и болестите на физическото тяло примахваме чрез кражба на ресурси. Карма целителя на своя род, на своето дело и на своята работа примахваме и изцеляваме, както и изчистваме отношенията с хората чрез завис. Примахваме всичката завис и програми на конфликти заради завист. Примахваме семейна карма чрез порча на повседневност, т.е. рутина. Карма на финансово изобилие чрез порча на развод примахваме. Карма на рода чрез порча на шепотки. Карма планетарна чрез порча на защити примахваме съвет на наставниците, наследие, порча на трансформация на Муладхара примахваме, порча от фурот на Сватхистана примахваме, Примахваме недомак на Манипура, обма, а, измама на Анахата, Меркаба примахваме, проклятие на Вишутха от Мерхаба примахваме, порча на сила на Анжна от, от Меркаба изчистваме, порча чрез чистка на сахасхара примахваме, кърмични контракти изкушения примахваме, ложни контракти, ревност разторгваме, ревно завист примахваме, ларви на ревност примахваме, изкушение от финанси и пари примахваме, завист, удържимост и обсебване на тема пари примахваме енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кърмични същности примахваме, дявола примахваме, щеславие и алчност примахваме, бисове на щеславие примахваме, въздействие чрез бисове, подселение на схара примахваме, въздействие чрез подселение на нахата примахваме, енергията почистваме, възстановяваме защити, поставяме кърмични, кърмически договори с демони, примахваме сатана, и сатана, разторгваме кармични отношения с хора в, в социума и пътя примахваме, загуба на време примахваме, крадници на време и ресурси примахваме, социални манипулации примахваме, социална нестабилност и махала и воронки примахваме, негативни, въздействие чрез чувство на вина примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Семейна карма примахваме, зацикленост на семейната карма примахваме, кармични семейни воронки примахваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Финансова карма. Активираме хармонизацията на финансовия канал, активираме финансовото оздравление, активираме финансовото процветание – финансовата енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Активираме изобилието на финансите. Родова карма почистваме, родови негативни метки примахваме, активираме родови знания и мъдрост, активираме родовата защита. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Планетарна карма изчистваме, енергия почистваме от злоба, оговори, наговори, клетви, лицемерие примахваме, змии, жаби примахваме, оборотни, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кърмична защита активираме защитата на алхимията и преобразованието и трансформацията. Активираме вътрешното зарение и интуицията. Активираме силата за достижението на целите. Закриваме всички магически сражения, войни, атаки. Кундалини възстановяваме заедно с точка сборки. Възстановяваме и хармонизираме. Седма чакра от карма почистваме. Активираме се 14 14 код изцеление, емоционален баланс, като възстановяваме емоционалния баланс и активираме цялостното възстановяване. Активираме изцелението от порчи чрез код 15. Стяги и крадници на чистките примахваме, активираме защитата на ангел-хранителя. Обратки след чистки примахваме, непрогляди и морки примахваме. Поставяме непрогради и морък за недомагове, активираме. Непрогляди и морък и поставяме за професионалните магове. Възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили. Енергия почистваме и възстановяваме. Енергокълбото почистваме и възстановяваме портала, порталите затваряме, Меркаба възстановяваме, активираме, активираме баланса и ниян и го хармонизираме, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост и сила. Възстановяваме всички защити. Възстановяваме връзките с Твореца блокировки за морозки на чистките примахваме, печати на блокировки за морозки на чистките, прогляди примахваме, огледален прогляд, отворот от целителя, откати на целителя, активираме помощ на целителя, магически войни и атаки закриваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Въздействия на магия и кълдасво примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, сваляне на защитите примахваме, взлом на защитите примахваме, карма с черни магови кодуни, чрез погос примахваме, карма на здраве, болести на физическото тяло, чрез порча на защита примахваме, карма целителя своето, на своето дело и работа, отношения с хора, чрез страст примахваме, семейна карма чрез нарушението на равновесието, примахваме карма на финансите и изобилие чрез, жена, чрез жените примахваме, Карма на рода чрез порчена трансформация примахваме. Карма планетарна чрез противоположности примахваме. Съвети на наставниците, съвет на наставниците. иди, в, иди навътре, порча на пагос на Сватхистана примахваме. Откат на Хасхара примахваме, Вод на Анахата примахваме, Крадник на Младхара примахваме, Излом съдба на Манипура примахваме, Карма и кармически отработки на Анжина примахваме, Кармични контракти и изкушения примахваме, Ложни контракти от миналото примахваме, Изкушения от миналото примахваме. Кармични съблазни от миналото примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Също същности на физическото и тяло примахваме. Примахваме самота и въздействие на самота примахваме. Енергия почистваме и възстановяваме. Примахваме негатив и програми на отшелничество. Печати и метки на самота примахваме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме кармични, социални отношения с хората почисваме. негативните егрегори в отношенията от социума примахваме, привязки към негативни егрегори в отношенията на соц, с социума примахваме, примахваме негатив на разрушение, крах в отношения. Трансформираме енергията на краха и разрушения Кали в енергията на процветание Калама. Твор, е, творческа енергия. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Вишутка и физическото тяло почистваме, възстановяваме, съединяваме. Семейна карма. Наноразрушение на, на семейните отношения примахваме. Болести и покосяване на семейството от болести примахваме. Окород, рода, това е унищожение на рода, примахваме. Болести ДНК и РНК примахваме, ДНК почистваме, възстановяваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Финансова карма почистваме. Финансови дългови и възли примахваме. Финансови негативни привязки примахваме. Финансови негативни кармични отработки примахваме. Финансите на финансов негатив, народова карма примахваме. Енергията на финансовия канал почистваме, възстановяваме, защитава, защитаваме, поставяме защита. Родовия кърмичен кръст примахваме, кърмични родови подчинения примахваме, порча на земя от безимена богила примахваме, порча на земя от ъглите на гробища примахваме, кърмичен род, отработка на име примахваме енергия почистваме, възстановяваме, защита поставяме, активираме отвод и чистка на негатива в благо, активираме аскеза в благо, активираме изолация в благо, порча на постеля примахваме, порча на хладна постеля примахваме, подчинение на волята примахваме, слом на волята примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, Слом, и злом, кърмични програми примахваме, негативни кърмични програми примахваме, внедрени на кърмични програми примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Магични сражения, войни, атаки закриваме, наказваме тези, които действат против нас. Кундалини възстановяваме, с точка сборки възстановяваме и хармонизираме. Седма чакра изцеляваме и почистваме от карма. 14 ти код на изцеление на емоционалния баланс и възстановяването на емоционалния баланс активираме. 15 ти код изцелението от порчи активираме. Стяги и крадници на чистките примахваме. Активираме защитата на ангела хранител. Обратки след чистките примахваме. Примахваме магичната война и откатите, като пинг-понг, когато врага има защити и ние правим обратки врага връща тази обратка обратно към нас, ние отразяваме и става като магична война. Ние обираме тази магична война с тези обратки и ги спращаме през Висшия съд, инквизицията оттам да им ги мушнат както трябва. Така че защити няма, които да защитат някой от това да си го получи. Ни програди и морък за недомагови активираме, непрогляди и морък за професионални магови активираме, възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили, енергията почистваме и възстановяваме, енергокълбото почистваме и възстановяваме, порталите закриваме, меркаба възстановяваме, активираме, активи... активация на баланс и ниян активираме и хармонизираме, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост, сила. Защити възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме. Блокировки за морозки на чистките примахваме. Печати на блокировки за морозки примахваме. Непрогляди примахваме. Зеркален проград примахваме отворот от целителя, откати на целителя, активираме помощ на целителя. Магически войни закриваме, атаки примахваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на, магия, на черна магия кълдасво примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, Въздействие за сваляне на защити примахваме, разбиване на защити примахваме, карма с черни магови колдуни, чрез окорми примахваме, чрез захранки, т.е. карма на здраве, болести на физическото тяло, чрез ритуална порча на копия примахваме, карма здраве, изчистваме, възстановяваме защита, поставяме ложни контракти, анулираме кармата на здраве, негативна, примахваме кърмични подселения, примахваме на кармата на здравето, кърмични подселенци примахваме, карма, целителя, своево, своето дело и работа, отношения с хората, предупреждения примахваме, семейна карма примахваме, карма на финансите, примахваме изобилие чрез порча, на тежки труд примахваме. Кармата на рода примахваме, сброс на негативна, финансова, семейна, родова карма – и подмяна на съдба примахваме. Както и подмяна на карма и на всевъзможни блага. Подмяна на рода примахваме, връзката и защитата с рода активираме. Поръча на безплодие примахваме, родови отработки на схара примахваме, кръст, ноша примахваме, скандали, примахваме порчетите с ритуали, примахваме кърмични контракти, изкушения, примахваме ложни контракти от миналото, примахваме изкушения от миналото, примахваме кърмични съмблазни от миналото, примахваме енергия, почистваме, възстановяваме, защити, поставяме същностите, примахваме от физическото тяло, възстановяваме здравето, физическото тяло и същността на човек. Примахваме порча на самота, Примахваме самотата. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кармични социални отношения с хора. Негативни григори в отношенията с социума примахваме. Привязки към негативните егрегори в отношенията на социума примахваме. Примахваме въздействие на разрушение и крах в отношенията. Трансформираме енергията на краха и разрушение кали в енергия на процветание, калама, творческа енергия. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Манипура физическото тяло, почистваме, възстановяваме, съединяваме. Болести и унищожение, покосяване на семейството примахваме окорот на рода, унищожаване на рода и зараждането на рода примахваме, болести ДНК, и РНК, примахваме ДНК, почистваме, и възстановяваме, РНК, почистваме, възстановяваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме, финансовата карма почистваме, финансови дългове и възли примахваме, финансови негативни привязки примахваме, финансови негативни кармични отработки примахваме, финансов негатив на родова карма примахваме, енергия на финансовия негатив, почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Родов кърмичен кръст примахваме, кърмични родови подчинения примахваме, порча на земя от на могила примахваме, кърмични родови отработки на име примахваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Активираме отвод, чистката на негатива, в благо. Активираме ескеза в благо, активираме изолация в благо, порча на, постел, на постеля и хлад на постеля примахваме, починение на волята примахваме, слом на волята примахваме. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Слом и злом на кармични програми примахваме, негативни кърмични програми примахваме, внедрение на кърмични програми примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, магични сражения, войни, атаки закриваме, кундалини възстановяваме, точка сборки възстановяваме, седма, седма чакра от карма почистваме, 14 код на изцеление емоционалния баланс възстановяваме, активираме, 15 код от че активираме, стяги, крадници на ческите примахваме, активираме защитата на ангела хранител, и обираме всички обратки след чистките и ги придаваме на Висшия съд и инквизицията оттам да влязат при тези, които заслужават. Непрогляди и морък за недомагове активираме, възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили, енергията почистваме, възстановяваме, енерго кълбото почистваме, възстановяваме, порталите затваряме, меркаба възстановяваме, активираме, активация на баланса и ниян, изцеление на вътрешното мъжко и женско начало, сдобряването и активираме любовта между тях, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост и сила, защити възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме, блокировки за морозки на чистките примахваме, печати на блокировки за морозки примахваме, непрогляд примахваме, огледален прогляд, отворот от целителя, откати на целителя. Активираме помощ на целителя. Активираме изцелението, закриваме всички магични войни, атаки, битки и сражения. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Въздействие на магия, на черна магия и примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, опити за сваляне на защити примахваме, взлом на защити примахваме, наказваме тези, които се опитват да свалят нашите защити, като им смукваме всичките блага, права и способности, които имат и ги глобяваме за това, че посигателстват срещу нас, платено, и ги придаваме за плащане на нашето изцеление, платено. Кърмични контракти и изкушения примахваме, печати и метки на черна магия примахваме, колективна магия шабаш примахваме, въздействие чрез дяволи, вуа, бисове, сатана примахваме, въздействие чрез духове примахваме, сделки, договори, контракти с дявол, бисове, сатана разторгваме, сброс на негативна карма, на черни магове примахваме, сделки, договори и контракти с черните магове и колдуни разторгваме, ложни контракти разторгваме, кърмични подселения примахваме, портали затваряме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, кармата на здравето примахваме, подклади и въздействие чрез предмети примахваме, Крадници привязки чрез предмети и вещи примахваме, кърмични подселения примахваме, ложни контракти разторгваме, карма на здраве изчистваме, възстановяваме, защити поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, семейна негативна карма примахваме, подмяна на семейна карма примахваме, сброс на переклади на негативна кар... семейна карма примахваме, ларви на алкохол примахваме, алкохол и алкохолизъм примахваме, внедрение на негативни програми в семейството примахваме, кърмични подселения примахваме, ложни контракти разторгваме, семейна негативна карма обнуляваме, възстановяваме, защити, поставяме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Актива, активираме творческите енергии. Порча, кристална пантовка примахваме, власт на другите, връзване на краката и препятствията примахваме, затваряне на пътищата и жизнените пътища примахваме, блокировки на новите възможности примахваме, същностите от нищия астрал примахваме, астрални подключки и подселения примахваме, астрални портали затваряме, манипура астралното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на манипура астралното тяло възстановяваме, самобичуване от Вишутха примахваме, кърмични програми жертва примахваме, кърмични дългове и възли примахваме, кърмични привязки примахваме, печати на жертва от Вишутха примахваме, кърмичните връзки почистваме. Вишутха кърмичното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме защита на вишутка и кърмичното тяло възстановяваме, опойо корми от сахасхара примахваме, внедрение и въздействие от сахасхара примахваме, сахасхара е божественото тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на в божественото тяло възстановяваме, магични стражи, войни, атаки закриваме, кундалини възстановяваме, точка сборки възстановяваме. Пробой в енергоструктурата примахваме. Карма на здравето, болестите на физическото тяло чрез кражба на ресурси чрез вампиризъм примахваме, наказваме вампирите и връщаме всичката енергия, която ни е отнета. Кърмичните подселения, контракти и договори по кармата на здравето примахваме, карма целителя и своето дело, работа, отношения с хора чрез демони примахваме, дяволи, бисове и подселенци примахваме, карма, подселение, контракти, договор по карма и целителя примахваме, карма на финансите, изобилието чрез алчност примахваме, кърмични подселения, контракти, договори, по финансова карма примахваме, порча на работа на Младхара, интуитивното тяло примахваме, порча чрез чистка на сватхистана и менталното тяло примахваме, порча на алкохол на анжена, на интуитивното тяло примахваме, порча на артефакти на вишутха примахваме и божественото тяло изцеляваме, Порча на анахата и ефирното тяло, подселение примахваме, лична карма почистваме, карма на бизнеса и работата почистваме, финансова карма почистваме, карма на отношения с хора, родители, деца, сестри, братия почистваме, семейна карма изчистваме, карма сатана и демони почистваме, родова карма, карма сатана и демони почистваме, карма гробища почистваме, карма черна магия почистваме, кърмични контракти, дългови възли, метки, печати примахваме, кърмични паяци, паякова порча от карма почистваме, изтичане на енергия спираме, възстановяваме енергобаланса и биополето, негативен, само, негативен самонастрой примахваме, негативни програми, установки на отношения примахваме, енергията почистваме, защити възстановяваме. Негативни програми, установки на здравето примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Удържимост за пари примахваме, мъжката сила възстановяваме, женската сила възстановяваме, мъжката енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, женската енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме негативни въздействия на, родов, е, на родови енергии. Примахваме енергия, почистваме, възстановяваме, защити поставяме, изчистваме и родовия егригор. Порча на красота примахваме, самопорча, самосглас, саморуки, откати примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Блокажи примахваме, изчистваме енергията, почистваме, възстановяваме, скръп примахваме, изчистваме енергията, почистваме и възстановяваме, защити възстановяваме, ритуали примахваме, енергията почистваме, възстановяваме, сърдечно-съдовата система почистваме, възстановяваме, защити поставяме, имунната система възстановяваме, имунитет почистваме, възстановяваме, пикчоповата система почистваме, възстановяваме, защити поставяме, артериалното налягане възстановяваме, нормализираме, психосоматиката примахваме, психотравма примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, крадници на енергия на младхара и астралното тяло примахваме, крадници на здравето на младхара и ефирното тяло почистваме, Вишутка е физическото тяло, изчистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Анжна е физическото тяло, изчистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Сахара е физическото тяло, изчистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Манипура е ефирното тяло, изчистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Анахат е ефирното тяло, почистваме, възстановяваме, съединяваме. Порча на загуба, на осъзнатост и трудност на, възпревзимане на решение и избор – примахваме, както и примахваме програми за взимане на грешни решения и разруха. Активация на осъзнатост, пътя на живота активираме, отменяме обратния ход на колелото на съдбата, затваряме всички портали, негативни към мъртвите. Това са тези портали към гробищата и към неупокоените души, които се явяват вампири за нас същности, бисове на вишутка, фирното тяло примахваме, ларви примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. При водороти на свъдхистана и астралното тяло примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Любовни и сексуални привязки по чакрите примахваме, енергията почистваме, възстановяваме. Закрити пътища на отношенията примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Дружелюбието възстановяваме. Сватхистан на божествено тяло, изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кърнични отработки примахваме, нормализираме съня, защити поставяме. Въздействие на астрала примахваме, енергия почистваме, възстановяване. Оборот ни примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Рептили, договор, рептилни договори разторгваме, контракти и договори с демони разторгваме енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Зависимости примахваме, енергия почистваме, схара астралното тяло, изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Името почистваме от въздействие и привязки възстановяваме. Фото, снимка от въздействие почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Боряча на обиди, обнуляваме връзката с духа, възстановяваме, генератор на порчите обнуляваме, кундалини баланс възстановяваме, точка сборка на енергията, възстановяваме. Активираме щастие и благополучие, активираме осъзнатост. Карма на здравето изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Карма на здраве, болести на физическото тяло, чрез изкушение примахваме ложни контракти на карма на здраве примахме, кармични подселения на карма и здраве примахваме, карма целителя своего дела, работа, отношения с хора чрез порча на кръв, примахваме кармични подселения и договори, контракти по карма целителя, своего дело, работа, отношения с хора примахваме. Семейна карма чрез блуд примахваме, карми, кърмични поцеленци, контракти, договори по семейна карма примахваме, карма на финансовите чрез извращение примахваме, кърмични поцеления и договори, контракти по финансова карма примахваме, карма на рода чрез порча на безимена могила примахваме, подсел... кърмично подселение, договори, контракти по карма на рода примахваме, сброс на негативна финансова, семейна, родова, карма и подмяна примахваме, подмяна на рода примахваме, връзката и защитата, с рода активираме родовият работки на Младхара и Божественото тяло примахваме, опоил корми на Свъзхистана и астралното тяло примахваме, порча на работа на Манипура, астралното тяло примахваме, порчата с алкохол на Анахата, астрала примахваме, блокировка на вишутка, астралното тяло примахваме, порча на отношение на анжена, инфирното тяло примахваме, порча на семейно щастие, на Сахасхара, астралното тяло примахваме, закриваме всички портали към мъртвите които са негативни. Разрушение и страсти в отношенията примахваме. Страст в отношенията възстановяваме, защити поставяме. Сексуални привязки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Завист примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Откупи примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Порча на финансов поток на анахата и астралното тяло примахваме, финансов поток активизиран. Защита поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Духове подселенци на Младхара, астралното тяло, почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Затваряне на пътищата, застой и смърт примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, Опои корми, примахваме, енергия почистваме, защитаваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, негатив от социума примахваме, енергетически порчи, примахваме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Отворот от социума примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Защити поставяме, проблеми в социума примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Безплодни мисли и действия примахваме, енергия почистваме, защити възстановяваме, поставяме. Въздействие на манипура примахваме, енергия почистваме, защита поставяме. Въздействие на Анджена. Примахваме енергия, почистваме, защита поставяме. Физическо тяло, младхара, почистваме от негатив. Възстановяваме, съединяваме и защита поставяме. Енергия почистваме, възстановяваме. Защита поставяме. Енергия от загуба на време възстановяваме, защити поставяме. Измама и е самоизмама, заблуда и е самозаблуда примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Примахваме иллюзии, мороки, уморочки, самоуморочки. Почистваме енергията и я защитаваме. С глас, уроки, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Подклади примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Подели, енергия почистваме, подели примахваме, енергия почистваме, защити възстановяваме. Първа чакра, сдвиг примахваме, сущи, лярви, бисове примахваме. Втора чакра сдвиг махаме същи, сущи, ларви, бисове примахваме. Трета чакра сдвиг примахваме, сущи, ларви, бисове примахваме. Четвърта чакра сдвиг примахваме, сущи, ларви, бисове примахваме. Пета чакра сдвиг примахваме, сущи, ларви, бисове примахваме. Шеста чакра сдвиг примахваме сущи ларви, бисове примахваме. Седма чакра, сдвиг примахваме, сущи ларви, бисове примахваме. Енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кундалини баланс възстановяваме, женските органи почистваме, мъжките органи почистваме. Плазмата на кръвта почистваме, възстановяваме защити, поставяме сърдечно-съдовата система, почистваме, възстановяваме, защити, поставяме сърцето, почистваме, възстановяваме, защити, поставяме енергията, почистваме, възстановяваме, защити, поставяме ефирното тяло, вишутка, изчистваме, възстановяваме, астралното тяло, манипура, изчистваме, възстановяваме, астрално тяло, анахата, изчистваме, възстановяваме, сахар, интуитивно тяло, изчистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Анахата е божественото тяло, изчистване, изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Магическа сила възстановяваме, активираме. Магическа защита възстановяваме, активираме. Хармонията възстановяваме. Точка сборки възстановяваме. Чакралния стълб почистваме, възстановяваме, защита поставяме, биополе изчистваме, възстановяваме, порча на кръв примахваме, кръвоносната система почистваме, възстановяваме, връзката с изобилието възстановяваме, активираме, пространство почистваме, възстановяваме, заземление възстановяваме, активираме, връзката с земята активираме и възстановяваме сброс на всички негатив в земята. Отзеркарване на обратките на негатива примахваме и обратки след чистките, като придаваме всичките тези енергийни топки на Висшия съд. Примахваме разбалансировката на душата и тялото, хармонизираме дух, душа и тяло. Внедрение на вътрешна нестабилност, разбалансировка. Примахме вътрешна хармония, баланс, възстановяваме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме негативни родови метки примахваме, гробишни метки примахваме, негативни Григори примахваме. Негативни воронки, негативни махала примахваме. Активираме родовата мъдрост и знание, активираме родовата защита, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Бесилие си умора и отпадналост примахваме, липса на енергия примахваме, активираме жизненост, и радост в живота, негативни въздействия на, на умора и недостиг на сила и на енергия. Примахме, активираме силата и енергията и жизнеността на човека. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Шепотки на негатив отношения с хора примахваме, негативни въздействия на трети лица примахваме, шепотки на светена вода примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме манипура, от пътищата примахваме, пути, перепути от дорогите примахваме, почини и починения от жизнените пътища примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Негатив, окропо примахваме, негатив, активираме магическо изчистване в благо, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Изчистваме християнския егрегор от негатив, негатив от християнския егрегор, негатив от мисюлманския егрегор, негатив от всички религиозни егрегори изчистваме, внедрение на негатив от егрегора примахваме, порча на име на икона примахваме, порча на икона примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, порча на подарък примахваме, подарък подклад примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, замки и окови от анахата примахваме, блокировка на емоции и чувства примахваме, ограничения от анахата примахваме, ментални подключки и подселения примахваме, анахата и е менталното тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на анахата и менталното тяло, възстановяваме, с глас, самосглас от вишутха примахваме, дурной глас от вишутха примахваме, т.е. черно око, завистливо око, лошо око. Кармични отношения и връзки почистваме вишутка и е кармичното тяло, възстановяваме, съединяваме защита на Вишутка и е кармичното тяло, възстановяваме психози, неврози от Анжена примахваме, блокировки на вътрешното зарение и интуицията примахваме, психоемоционалната нестабилност примахваме, психоемоционално състояние възстановяваме, анжена на интуитивното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на анжа на интуитивното тяло възстановяваме магични сражения, войни, атаки, закриваме кундалини, възстановяваме точки сборк, точка сборки на енергията възстановяваме. Примахваме пробой в енергоструктурата, порча на физическото тяло, приворот на, кала, на гробище, Приворот на анахата, крадници примахваме, карма с черни магови кодуни примахваме, черен приворот примахваме, волтови кукли примахваме, свещи, имена, имена икона почистваме. Фото, изображение, име почистваме, опой, корми примахваме, привязки към мъртвци примахваме, сброс от вод, обратки на магически негатив, негативна карма примахваме. От, от зеркаливане примахваме, переклад и сброс на болести примахваме, демонични привязки, гробищни примахваме, принасяне в жертва примахваме, гробищни порчи примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Кражба и крадници на сила примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Преживяване и страдания примахваме, вампири, отечка на енергия примахваме, безплодни резултати примахваме, стяги на знания примахваме енергия, почистваме, възстановяваме защити, поставяме лабиринти и тупики, примахваме препятствие и пути, примахваме, активираме изход от лабиринт, енергия, почистваме, възстановяваме, защити, примахваме, кърмични контракти, примахваме, ложни контракти, ложни кърмични контракти, примахваме, енергия, почистваме, възстановяваме, защити, поставяме. Кърмични дългове, и възли примахваме, замки ограничения примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, кърмични подселения, кърмични подсключки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, порча на богатство и достатък примахваме, кражба и крадници на богатство примахваме, на разрушение и разруха примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, схара и божествено тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, примахваме магичен плен, огледална огледален затвор примахваме, банка и перекритие на първа и седма чакра примахваме, защита на Схара и божественото тяло възстановяваме, примахваме дявола от Муладхара, подключки подселени от физическото тяло примахваме, от вороти от висши сили примахваме, перекритие на дороги примахваме, контракти с дявол разторгваме, ложни контракти разторгваме, Муладхара физическото тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Възстановяваме на глава, кръв, лимфа, ефирно тяло, почистваме защити, младхара, физическо тяло, възстановяваме астрални атаки, примахваме, сущин от нишия астрал, примахваме астрални подключки, подселения, астрални портали, затваряме манипура, астрално тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити манипура, астрално тяло възстановяваме, замкилка на от анахата примахваме, приворот на анахата, от суда за морозки на отношения примахваме, кражба на финанси примахваме, ментални подключки и подсиления примахваме, анахата и е менталното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на анахата и менталното тяло възстановяваме, дявол от вишутка примахваме, сделки, договори, контракти с дявол разторгваме, кармични отношения, връзки почистваме, вишутка, кармично тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на вишутка тяло, защита на вишутка, кърмично тяло, възстановяваме, защити поставяме. Примахваме паякова порча, пая, паяжина и паяци, въздействие на здравето и на силата, стяги, отвод на вътрешните сила и енергии, мороки, уморочки, мъгла и непрогляд, опутване, жизнени възли, подмяна на живот и съдба, сброс на програми на безпаричи, нищета примахваме, семейна карма почистваме, кармични, а, кармични контракти и кармични подселенти примахваме, подавление и манипура примахваме, кукловоди, използване на силата и способности без ведома и съгласие, кражба на знание и дар, примахваме карма и работа, примахваме въздействие на работа, кармични подселения на работа, наблюдение и, и диагностика от врагове примахваме, ритуална магия примахваме, финансови стяги, обменники примахваме, отворот от финанси и помощи примахваме, Активираме програма на изгаряне на негатива, програма на самота примахваме, скръп, и иллюзии примахваме, безплодни резултати примахваме, лош късмет примахваме, порча на постеля, хладна постеля, заключване на сексуален живот примахваме, зазеркалие чрез огледал примахваме, воскови негативни отливки и крадници примахваме, отворот от семейството, скандали, ламбиринт, плен – Тюрма примахваме, енергия от морки, ни прогляди примахваме, почистваме, защити почистваме, възстановяваме, порша на болести примахваме, крадници, подклади на здравето примахваме, поцеление и същества от нишия страл примахваме, въздействие чрез луна примахваме, лунни обряди, ритуали примахваме, почистваме, възстановяваме, защити, възстановяваме самобичуване, примахваме, пробои, в защитите примахваме въздействие чрез предмети примахваме, подаръци, предмети, спорче примахваме, централен канал почистваме, вътрешен конфликт примахваме, въздействие на негатив на отношения, примахваме върхните тела, горните тела и чакри почистваме, въздействие на външност примахваме, въздействие на здраве примахваме, рептилии на карма и здраве примахваме, кармични контракти, подсиление на карма и здраве примахваме, кармични негативи, от семейството примахваме, порча на неудача и здраве примахваме, родови сброси примахваме, родови отработки примахваме. Здравето и вътрешната сила възстановяваме, активираме. Изгарянето на негатива на горните чакри активираме. Защита на горните тела и чакри възстановяваме. Сила почистваме. Перикиди откати на магически негатив примахваме. Цикличност и омагиосен кръг, кръг примахваме. Проклятие примахваме перекритие на дорогите примахваме, тупики примахваме, изход активираме. Примахваме кодуни, изтичане на енергията и кодуните в рода, родови порчи, проклятия, кърмични възли, договори, ложни контракти жрица, ложни контракти черен мак, сброс на родови негативни програми, магия чрез вещи, заклинания, уроки, с страх, уплах примахваме, привороти на смърт, на смърт, негативни програми в главата примахваме, въздействие на разум, въздействие от, от страни, чрез трети лица, въздействие чрез социума, енергии почистваме, възстановяваме, защити поставяме, подклади примахваме, енергии почистваме, възстановяваме, ларви, оборотни същности примахваме, енергии почистваме, възстановяваме, защити, възстановяваме и поставяме връзване, вязанка, негатив примахваме, въздействие чрез фантом примахваме, стрели и копия примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на астрала примахваме, скръп, унилост примахваме, кандали, а, кандали, вириги, примахваме блато, карма, черни магови кодуни примахваме, масони и ордени на масони примахваме както и кърмични подселени и договори с черни магови примахваме, иллюминати примахваме, кърмични въздействия от черни кодуни, махове примахваме, порча на смърт примахваме, саморазрушение, родови отработки примахваме, подселение, вампири, гена на финанси примахваме, порча на суицид в семейството, на семейна карма примахваме, Хладна постеля примахваме, затворени врати, воз, свещна магия, порча на отношения примахваме, мороки, уморочки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, и защити поставяме, стяги, откати, примахваме, енергия почистваме, защити, възстановяваме. Прикритие на пътища, кръст нож примахваме, приклад на негативни програми, зеркалие, снимка в огледала примахваме, негативни програми в глава примахваме, копие, негативни подключки. В главата примахваме бисове, гробишни бисове, дявол примахваме, печати на мастер Вудо примахваме, вирус на смъртта примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, агресия примахваме, панически атаки примахваме, безумие примахваме, негативен самонастрой примахваме, сватхистана и блок на сватхистана, порче, сущи, бисове, примахваме, възстановяваме сватхистана, ефирно тяло, почистваме, Анжена, порча, демони, подключки, отработки. Примахваме, възстановяваме, интуитивно тяло почистваме, нахата подключваме. Същност порча, дявол, примахваме, възстановяваме. Анахата. Кърмично тяло почистваме, опои корми примахваме, крадници на ресурси и удачи, успех примахваме, защити поставяме. Заклятие на неудач в живота примахваме, запечатана порча, отток на ресурси примахваме, сглас уроки примахваме, блокаж на отношенията примахваме, печати и защити, гробишни примахваме, гробишни привязки примахваме, поцеленци гробишни примахваме, замки кръстове гробишни примахваме, изломна съдба чрез гробищна поръч примахваме, проклятия гробишни примахваме, поръч чрез ритуали примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Отменяме обратния ход на колелото на съдбата затваряме порталите към мъртвите, сделки, съглашения, договори с дявола, разторгваме връзките с рода, възстановяваме, печати на самота и бездействие и крах примахваме, печат на нещастие примахваме, порча на безплодие, закритие на пътища, метка, родова на дявола и бесове примахваме, проклятие родово, семейни и семейните отношения, магически плен примахваме, въздействие ритуали в новолуния примахваме, енергия почистваме, възстановяваме и поставяме, справедливост възстановяваме. И се изчистваме, и, установ... и, възстан... и се изчистваме, освобождаваме от възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, хармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семени обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена, на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни порчи, проклятия, сглаз, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти, на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всичкия негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Поставаме защитата на висшия мак и е, лечител, Поставаме защитата на бойния мак, поставаме защитата на висшите сили и закона, на висшия съд, на инквизицията, поставяме защитите и печатите на канала Валкирия, поставяме защитата на рода, активираме защитата на рода и активираме плащането, като платихме с нашите врагове, платено, истина. И каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената си пред тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност. Благодарим! Гледайте това видео винаги, когато не се чувствате добре. За тези, които са зациклили, искат по-бърза промяна, искат да задвижат колелото на живота, може да пуснат този ритуал, да спът на него няколко дена, като го се върти през нощта. Нон-стоп всички ритуали на канала са актуални и активни по всяко време, което са намерени и могат да се гледат осъзнато с звук, могат само да се слушат, докато вършите своята работа, работите без звук, като екран е срещу вас, може да спите на, на съответно на плейлистите, които си харесате. Колкото повече гледате, толкова повече ще се изчиствате. Там, където нещата са много сложни, трябва просто много силно чистене. Когато имате негативни странични ефекти, гледайте това видео Ангелско изцеление от негатив, както ироническите програми за здраве, красота, ироническите, е, е, ироническите генератори на енергия, които помагат за намалянето на страничните ефекти от чистката, както и за да получите енергия. Пожелавам ви много успех и естествено ви очаквам с много добри новини. Чао, чао!